した制限時間3分前長期コンポーザピアニスト中村天平世界初の挑戦ヨーロッパ全47カ国を自身の音楽そして仲間と共にキャンピングカーで巡る旅を2019年5月からスタート ここオランダ・アムステルダムを拠点に現在18カ国を演奏して旅し19カ国目となるイギリスへと向かう車をね返しに行きますで新しい車 まあ、それもレンタカーなんですけどもっとでかくてヒッチメンバー後ろの引っ張る牽引するやつがついたやつですね、えー、それと交換しに行きます、まあ、この車シトロエンのちっちゃいやつは2日間だけですね、うん、はいほんでその車を旅の終わりぐらいまで多分使いますすぐ修理できてないと思うんで古いやつはねつくづく親方も大変な挑戦を選ばはりましたよねなんか、うん 普通に行ってたらちょこちょこ大変ぐらいねんけどこの1週間ぐらいはもう超絶大変です体力的にすげえタイトなスケジュールが大変な時とか、うん、パリみたいに環境が過酷な時とかこういうトラブルが立て続いて大変な時とか、うん、いろんなシーズンがありますね確実に今が一番大変イタリアで壊れてから、えー、一つボルボでしょで、はい、これ 2代目のレンタカーの人らでしょ、うんうん、明日3台目だからオリジナルも含めるとなんか4台車変わることになる、うん、岸に進みますその先左方向です めちゃくちゃいい声してるんですよ、うん、中身はもうすぐ答分かりますありがとうございますちょっとアイルランドに彼を絶対連れてきたくて、うん、 主食本当連日の精神的な疲れがなかなか抜けないですねとりあえず今はそう吉谷さんも割と来たばっかりで彩香、はい、さんも来たばっかりで一旦整理してそっからちょっと落ち着くかな。 すげえこれ200円これは使うなあいやこれ全然使えるんじゃない 終わりやってこれ OK ちょっと休憩2 3 8 別名だどれやったけど別名いつもいい感じやね 都好了，就行了。 8月21日の夜、え11時今からオランダを立ってフランスのカレーまで行ってそこから、えイギリスに行く、えフェリーに乗りますはい、えー、で、えー、明日は1日イギリスにいて僕は翌日の早朝の便でフランスに行ってちょっとコンサートするんですけれども えー、そこからは、えー、僕抜きの旅になるからちょっと心配ですがあのゆうたにリーダーになってね頑張ってもらおうかなと思ってますとりあえず、えー、今から、え4時間半から5時間の道のりを行ってきますフランスはカレーの、えー、フェリーポートに着きましたえー、っと 制限時間3分前超ギリギリ間に合うのかみんなパスポート持ってますかはいだいぶ先まで。 列がありますね。Good morning. Hello, morning. Yeah, what do you do for work in Japan? Uh, mu musician. Musician? We are musician. Oh, okay. What, yeah. you're in the same band or...? Yeah. Thank you. Have a good day. Okay, uh, uh, we, we bought a ticket for 45. It's uh, I can use this to get for this time? Yes, yes, yes. Okay. いやいや、なんか、ちゃんと時間前に着いたのに、勝手に次の便にさせられましたよ。まあいいけどさ。うーすげえ。いよいよ。 ヨーロッパ大陸を立ってイギリスへ行きますイギリス寒いねー Your attention is drawn to the emergency instruction notices 中結んて。ここしますか。 あの真っ白な崖綺麗やな綺麗朝日と真っ白な崖こんなイギリス初めて知った あの建物も実際に行ってみたら楽しそうねえただの取っ手じゃなくて、うん、一個一個倉庫みたいになっててそんなイギリス初めて知ったすげえ